bugun mana shu ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p yolg'on e, bekorchi vaqtni umrni behudaga ketkazadigan eng ko'p ma'lumotlar mana shu ijtimoiy tarmoq orqali tarqalyapti hujurot surasida aytadiki ey mo'minlar agar sizlarga biror fosiq kimsa xabar keltirsa hmm, birorta bir inson xabar keltiradigan fosiq inson xabar keltiradigan bo'lsa haqiqiy ahvolni bilmagunga bilmagan holatingizda biror qavmga aziyat yetkazib qo'ymanglar hmm, biror xabar kelsa uni asliga yetib bormasdan turib birorta bir qavmga <clears throat> endi uni bugunlik zamonamizga bunday to'g'irlaydigan bo'lsak bir xabar kelsa o'sha xabarni uni oxiriga yetib bormasdan turib birorta bir odamga ozor yetkazib qo'ymanglar degani bu bugun hmm, tarqatib yuborishyapti to'g'rimi va oyati davom etadi keyin uni haqiqatini bilib pushaymon bo'lishingiz uchun u xabarni aniq tekshirib ko'ringlar deb Alloh bizga nasihat qilyapti uni bir xabar tarqatishyapti har xil xabarlar eng ko'p tarqatilgan xabar buni 10 ta odamga jo'nating falon soatda bundaqa bo'lasiz agar jo'natmasangiz mana undaqa bo'lasiz degan narsa ko'p oldin sms orqali kelsa endi ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalyapti buni biz tarqatib yotibmiz vaqt ketyapti umr ketyapti dunyo ketyapti ha uni bo'lmasam hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga chiroyli qilib yozib berar edi agar o'sha bilan baxtimiz ochilib ketganda agar o'sha bilan biz bugun boyib ketadigan bo'lsak unisi keyin hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana hadislar keldiku to'g'rimi imom buxoriy hazratlari umr mobaynida umrini sarf qilib hadislarni to'plab bizga chiroyli qilib tom tom kitoblarni qoldirib qo'ydi xuddi o'shalar orasida kelardi o'shanaqangi tarqatib qo'ysang bo'ldi namoz ham qilmay qo'yaver u ham qilmay qo'yaver a hayit juma kunga to'g'ri kelib qolsa yoki shunaqa bo'lsa to'rt rakat namoz o'qib qo'ysang to'rt yuz yillik qazoga kifoya qiladi dedi ha o'shalarni u siz bilan manga aytib o'tirmas edi uni olimlar minbarda turib jumada turib gapirar edi sms orqali borish shart emas edi yoki ijtimoiy tarmoq orqali borish shart emas yolg'onga o'rgatyapti yolg'on gapirishni mana shu o'rgatyapti hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa bir hadislarida kishiga gunoh bo'lishi uchun eshitgan narsasini gapirishi o'zi kifoyadir degan ekanlarda gunohkor bo'lish uchun shunaqangi asossiz narsalarni gapirishlik gunohkor bo'lishiga kifoya qiladi dedilar o'zi biz kechasi bilan masjidga kelishligimizni nima sabab yo bizni birov yetalab yoki birovdan qo'rqqanimizdan keldikmi yoki hajga ketyapmiz mana umra qilib kelyapmiz birovdan qo'rqqanimizdan yoki moli dunyomiz shunaqangi ko'p bo'lib ketganligidan biz qayerqa sarflashni bilmasdan turib shunaqa joylarga sarf qilyapmizmi yo'q kelishligimiz dunyoyimizni sarflashligimiz xatoyimni xudo kechirarmikin degan ma'noda qilyapmiz lekin haligindaqangi asossiz narsalarni gapirib yana gunohkor bo'lishlikdan xudo o'zi himoya qilsin alloh o'zi himoya qilsin yolg'on narsalarni tarqatib yolg'on narsalarga sherik bo'lib qolishlikdan xudo himoya qilsin bizni sababimizdan bir insonni sha'ni yerga to'kiladigan bo'lsa insonni qadri insonni qalbini kabani holatiga teng qilingani bilamiz jaloliddin rumiy hazratlari mana mana shu ijtimoiy tarmoqda bir birini nima qilyotibdi sha'nini to'kyapti ayniqsa olimlarga tosh otilgan eng ko'p toshi olimlarga nisbatan tosh otiladi ilmli insonlarga bu ehtiyot bo'lish kerak ehtiyot o'zimiz ehtiyot qilishimiz kerak hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kim olimlarni hurmat qilsa ularni xizmatini qilsa ularni yaxshi ko'rsa zurriyotidan beradi deydi mana shunaqangi bo'lishimiz kerak lekin ijtimoiy tarmoqda bunaqangi holatlar yo'q